Он заваривает чай из крыльев Садится и смотрит, как она пьет И разочарование становится былью Он не улетает Обнимает ее своим взглядом И гладит ладонью по волосам Она купила ему джинсы, рубашку Дала ему ключ от входной двери Еще одну ложку, еще одну чашку Все, что мое, твое, бери Она просыпается ночью со страхом ищет глазами его силуэт Белое пятно среди черного мрака И шепчет «Я рада тебе, привет!» Иногда она пьет коньяк до чертиков Клянется в любви, прижимаясь к нему Ты живой ты живой же все-таки Почему ты не спишь со мной? почему А он снова заваривает свои перья Отпаивает ее этим странным настоем Ее тошнит, он стоит за дверью Вытаскивает из очередного запоя Однажды она полюбила мужчину Обычно без крыльев, вполне приличного И долго придумывала причину Как же признаться, сказать тактично Наконец собралась, мы сегодня расстанемся Ты всегда понимал меня, ты должен простить Мы с тобой, как раньше, друзьями останемся И никто мне не сможет тебя заменить Она что еще говорила, рыдая А под утро уснула На теплом плече он ушел И оставил ей крылья для чая Еще ангелочка на старом ключе Thank you заваривать чай Подумал лишь, трудно без крыльев летать, ну и пусть Но подумал легко и светло, просто так невзначай Поправляя на шее шарфом завернутый луч Он все понимал, улыбался, да что-то так было ведь ангелы даже следов не оставят, взлетая Вот только бы утром она в торопях не забыла Рецепт, как заваривать перья для крепкого чая Он носит рубашку и джинсы она подарила Удобно, представьте, он сразу к ним как-то привык Другие не знают, что ангел он просто бескрылый Так странный какой-то немного, чудак и шутник стоит под окном Иногда для нее чинит рядом с подъездом фонарь Что-то шепчет, наверное, сказки свои перед сном На приемнике старом, настроив антенну радар Она утром проснется и будет разгадывать сон а потом по рецепту из перьев заваривать чай Улыбнется чему-то и вспомнит, быть может, о нем Без печали, легко, между делом невзначай, и он будет счастлив.